Bonjour à tous. Aujourd'hui se termine la campagne Go Bolo qui avait pour but de sauver les collections du musée Bolo. C'est une réussite. Grâce à vous, l'objectif des 40 000 francs a été largement dépassé. J'ai commencé à collectionner les ordinateurs anciens il y a plus de 20 ans. J'ai rapidement été rejoint par des amis qui forment aujourd'hui l'association ABCM, l'association des amis du musée. Nous sommes tous bénévoles et notre moteur c'est la passion. Ce projet de musée et ses collections sont très importants pour nous. C'est pourquoi nous sommes très touchés par votre générosité. Merci, merci, merci. Au-delà du montant lui-même, ce qui nous touche beaucoup, c'est l'enthousiasme dont vous avez fait preuve durant cette campagne. L'activité sur les réseaux sociaux a été intense et la couverture médiatique excellente. C'est un signe. Un signe que vous appréciez notre travail, mais aussi un signe de soutien pour la sauvegarde du patrimoine informatique en général. Et ça, c'est fantastique. Vous le savez, cette campagne n'était qu'une étape. Nous avons de grands projets pour l'avenir autour de la création d'un musée plus grand, professionnel, qui racontera l'aventure du numérique à un large public. Nous avons de nombreux contacts et des tas d'idées. Mais tout cela prend du temps. Ainsi, la recherche d'argent continue et le site web go.bolo.ch reste en ligne, avec l'objectif à 200 000 francs pour nous permettre de payer le local de stockage pendant 5 ans. Continuez à en parler autour de vous. Votre soutien et le succès de cette première étape constituent une base solide pour les projets futurs du musée Bolo. Au nom de toute l'équipe, merci et à très bientôt pour la suite de nos aventures.